අයිබෝන් අක්කාගරසිපි YouTube චනල්ලකට අපි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ කිරිබත් එකක්. හැබැයි මේක නිකම්ම නිකං කිරිබත් එකක් නෙමෙයි මේක ගොඩාක් රසවත් ඒ වගේම ගොඩාක් පෝෂදායි කිරිබත් එකක්. අපි නම් බලමු මේකට අවශ්‍ය අමද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හාල්ග්‍රෑම් 350ක් විතර සුදු කැකුළු හෝ රතු කැකුළු ඒ වගේම මෙතන අරන් තියෙනවා මුං ඇට ග්‍රෑම් 250ක් විතර මෙතන තම්බාගත්ත කඩල ග්‍රෑම් දෙසී පණහක් විතර තියෙනවා. මේ දෙකම රැයක් තියදාලා අරගෙන තියෙන්නේ කඩල අපි තම්බලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලොකු පොල් ගෙඩියක උකු කිරිත් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අදම අණුව ලුණු ඊළඟට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම හෝදගත්ත හාල් ටික අපි මේ විදිහට පිරිසිදු භාෂණයකට දාගන්නවා. ඊළඟට හොඳින් හෝදගත්ත මුංගට ටිකත් අපි මේ විදිහට ඒ භාෂණයටම දාගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟටම එකතු කරගන්නේ තම්බාගත්ත කඩල ටික මං කඩලවල උඩ පොත්ත අයින් කරගෙනයි අරන් තියෙන්නේ. තමන් කැමති විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉළඟට මේක හොඳින් කවලං කරගන්නෝ මේ විදිහට ඊළඟට මම එකට වතුර ටික යුතු කරගන්න යන්නේ මේ විදිහට වතුර ටික අප එකතු කරගන්නවා වතුර ටිකක් වැඩිපුරුවන මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඊළඟට මේකට ලුණු අපි පදමානු එකතු කරගන්නවා මම ලුණු මේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගෙන තියෙනවා ඉළඟට මට හිතුන මේකට වතුර පොඩ්ඩා කඩුයි කියලා හින්දමම තවත් වතුර ඩිකක් මේකට එකතු කර ගන්නවා මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඉට පස්ස මේක හොඳින් මිශ්්‍ර කරලා අපි දැන් මේක ලිපේ තියන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. දැ මේ විදිහට ලිපෝන් කල්ලා ගින්දර මධ්‍යම් ප්‍රමාණය තියාගෙන වහල් අපි මේක උයා ගන්නවා. විනාඩි පහකරතර පස්සෝකට පේනෝ මේක හොඳට උතුරගෙනෙනවා ඉළඟට අපි හැන්දේ මේ විදිහට පොඩක් කවලං කරනවා හොඳට කවලං කරගන්නවා අපි මේ විදිහට දැන් ඔගොඩ පේනවා මේක තැම්බීගෙනයි එන්නේ අපි මේකට යොදාගෙන තියෙන මුං ඇට සහ කඩල මුං ඇටයි කඩලයි කියලා කියන්නේ යකඩ ප්‍රෝටීන් ඒ වගේම කෙඳි සහිත ධාන්‍ය වර්ගයක්. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ අපි මේක ඇරලා බලනවා දැන් අපි හැඳි කූරාර්ගගෙන මේක හොඳින් මේ විදිහට කූරුගා ගන්නවා හොඳට කූරුගා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට හොඳට කූරුගා ගන්න දැන් බලන්න මගේ මේ කූර දිහා කූරේ වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ මේ විදිහට වතුර ඔක්කොටම ඔක්කොම හිඳිලායි තියෙන්නේ ඊළඟට මං හැන්ද අරගෙන බලනවා මුංයට කරල දෙකම හොඳට තැම්බිලාද කියලා. මේ විදිට පොඩි කරගන්නවා පොඩිකර ගත්තට පස්සේ ඔගොල්ට පේනවා මේ ධාන්‍ය වර්ග තුනම හොඳට තැම්බිලයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ තමයි අපි පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට පොල් කිරි ටික අපි එකතු කරගන්නවා. තමන්ගේ රස අනුව පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මගේ පවුලු දෙවියෝ නම් කැමති ටිකක් කිරි රසට කිරිබත් එක කන්න ඒක නිසාම වැඩි පුර කිරිටිය එකතු කරගන්නවා. තමන්ගේ ගෙදර කට්ටියගේ පදම අනුව රස අනුව කට්ටියට කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ කිරිවත් එක හරිම ලස්සනයි. මේ විදියට හොඳට හැඳිකුරු අරගෙන අපි ඊළඟට හොඳට කුරුගා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත්ම පියවර තමයි හැඳ අරගෙන හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ යට තියෙන ඔක්කොම දාන්නේ ටික සහල් ටික ඔක්කොම උඩට අරගෙන මේ ටික හොඳට අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මොකද පොල් කිරි නැත්තං අඩි අල්ලන්න බලනවා එක නිසා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඒ විතර හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මේ වෙලාවේ ලුණු මදි වගේ නම් මේ වෙලා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න තව තමන්ගේ රස අනුව එක කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ විදිහට පියනෙන් වහනවා විනාඩි 20කට විතර පස්සේ ඇරල බැලුවට පස්සේ මගේ කිරිබත් එක සූදානම් දැන් අපිට ලිපෙන් මේක බාගන්න පුළුවන් ඔන්න මල් කිරිබත් එක ලිපෙන් බාගන්නවා. හරිම සුහඳයි හරිම සුහඳයි මේ කිරිබත් එක ඒ වගේම ගොඩාක් පෝෂදායි මේ විදිහට මං කෙහෙල් කොලයකට කිරිබත් එක දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට හදපු මුංගට කඩලා කිරිබත් එක. අද මම මේක පිළිගන්වන්නේ සීනි සම්බුල සහ ලුණු මිරිස් එක්ක. තමන් කැමති ව්‍යංජනයක් එක්ක මේ කිරිබත් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්. මං කෑලි කපා ගන්නේ නෑ අපේ පවුල කට්ටිය කැමති මේ විදිහට කිරිබත් කන්න. කෙනෙක් කැමති නම් කෑලි කපා ගන්න ටිකක් නිවෙන තෙල කෑලි කපා ගන්න. මේ කිරිබත් එක හරිම රසවත් ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලොත් පවුල උදවියත් එක්ක මේ කිරිබත් එක අදම රස විඳින්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා.